आज आप सभी के सामने कंपनी क्रिएशन हम टैली में कैसे करते हैं ये बताया जाएगा सो कंपनी क्रिएशन करने के लिए सबसे पहला काम हमारा होगा कि डेस्कटॉप पे एक आइकन टैली का नज़र आ रहा है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे डबल क्लिक करने के बाद हमारी स्क्रीन पर हमको टैली प्रोग्राम पूरा ओपन मिलेगा वहां पर सबसे पहला काम बिकॉज यू आर न्यू तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि वहां देखना होगा आपको गेटवे ऑफ टैली ये गेटवे ऑफ टैली की जो स्क्रीन होती है उसमें कार्य करने के लिए हमें मेन्यू दिए जाते हैं उन मेन्यूज में सबसे पहला काम हमको ये ध्यान देना चूंकि आपका सॉफ्टवेयर एकदम नया है और आप भी नए हैं यदि तो आपको नज़र क्या आएगा कि यहां पे गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन में आपको नजर आएगा कंपनी इन्फो कंपनी इन्फो एक शॉर्टकट है कंपनी इन्फो का मीन्स हो गया कंपनी इंफॉर्मेशन जिनको भी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो इस मीनू का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास कोई कंपनी है ही नहीं है हमने कंपनी बनाई ही नहीं अभी तक तो हम कंपनी की इंफॉर्मेशन प्राप्त कैसे करेंगे सो so, सबसे पहला काम होता है कि हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करने से पहले कंपनी तैयार करना सीखेंगे तो आज के लिए हम तैयार कैसे करते हैं वो ध्यान देंगे तो चलिए सबसे पहले आप पहुंचेंगे कैसे तो आपको गेटवे ऑफ टेली में कंपनी इन्फो मिल गया अब आपको सिर्फ एक ऑप्शन की तलाश करनी है कंपनी क्रिएशन यहां पहुंचने के लिए आपको कई मेथड है जैसे आप इंटर भी कर सकते हैं आप माउस से क्लिक भी कर सकते हैं या फिर कंपनी क्रिएशन स्क्रीन में यहां किसी अक्षर का कलर डिफरेंट होगा अलग होगा उस करेक्टर को भी आप यूज कर सकते हैं ओपन करने के जैसे ही आप यहां तक पहुंचते हैं सो देन आपके सामने एक स्क्रीन नजर आती है ये पूरी की पूरी स्क्रीन आपको नजर आएगी कंपनी क्रिएशन की कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन में अब हमें क्या ध्यान देना है तो कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन में सबसे पहली चीज़ की वहां मौजूद सभी फील्ड्स का नाम ध्यान देना सभी फील्ड्स में आपको ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है और जो फील्ड की रिक्वायरमेंट है यानी जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए फील्ड को वैसी इंफॉर्मेशन उसमें फिल करनी है यहाँ कोई मैंडेटरी फील्ड आपको अगर मिलती है मैंडेटरी फील्ड इट मीन्स जरूरी बगैर उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते तो ऐसे में जो फील्ड आपको ये मिलेगी वो आपको बताई जाएगी कि इसके आगे आप तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक आपको इंफॉर्मेशन फील नहीं कर देते तो पहला काम क्या होता है आपका यहां पे आपको सबसे पहली फील्ड मिलती है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी ये डायरेक्टरी क्या होती है अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट हैं पहले से आपने कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज लिए हैं तो आपको पता होगा कि जहां पे हमारी फाइलें स्टोर होती है वो होती है डायरेक्टरी या दूसरी भाषा में हम विंडोज़ में इसको फोल्डर का भी नाम देते हैं तो फाइलों के रखरखाव का मामला होता है डायरेक्टरी का ऐसे में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमारी कंपनी का डाटा कहाँ जाकर स्टोर होगा ये मिलता है डायरेक्टरी से तो डायरेक्टरी में हम आते हैं और डायरेक्टरी में हमें दिखाई देगा एक पाथ यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ड्राइव सी के अंदर टैली और देन डेटा ये दिखाई दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टरी में आपको क्या कि आप सी ड्राइव के अंदर टेली नाम का एक फोल्डर या डायरेक्टरी है जिसके अंदर डेटा नाम का एक फोल्ड सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमारी कंपनी का डेटा स्टोर हो रहा है सो so, जिस दिन आपसे कंपनी का डेटा मांगा जाए उस दिन आप ये लोकेशन पे जाकर अपना डाटा दे सकते हैं क्लियर सो देन आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने में क्या होता है कि यहाँ डायरेक्टरी से आगे अब आप पहुंचते हैं तो आपका काम क्या होता है कि डायरेक्टरी से आगे आपको दूसरी चीज होती है कंपनी का नाम देना अब नेम की बात आती है नेम यानी कि आप आप भी समझ सकते हैं कि आप अगर जन्म लिए तो आपको नाम दिया गया बिना नाम के आप पुकारे कैसे जाते हैं तो इंडिकेट करने के लिए नाम रखा जाता है जैसे आप अपनी दुकान का एक नाम जरूर रखेंगे तो अपनी फर्म शॉप या कंपनी का नाम रखते हैं तो यहाँ एक नामकरण आपको करना होता है नाम आप देते हैं अपनी फर्म का या कंपनी का तो नाम जो भी आपने दे रखा है वो नाम यहाँ पे आपको लिखना होता है जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का काम क्या है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंप्यूटर के पार्ट्स खरीदती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों और उसको बेचती इसका काम यह है इसने अपना नाम रख दिया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अब ऐसे में ये नाम के बाद हमारा काम खत्म होता है और हम यहां पे यूज करते हैं इंटर की या फिर टैब की भी यूज कर सकते हैं और या फिर एरो की का भी इस्तेमाल करके हम नीचे आ सकते हैं चूंकि हमें हमें नीचे ही आना अब नीचे जब आते हैं तो यहां बात आ जाती है हमारी हमारी आगे मेलिंग नेम की mailing name it means mailing name it means हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं जिस कंपनी का डेटा तैयार करने जा रहे हैं जब हम मेल करें मेल इट मीन्स डाक हमारा जो खत लेन देन का या हमारे जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे और जाएंगे उन डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे मेलिंग नेम क्या रहेगा तो जब हम इंटर करते हैं तो सेम ये हमारा यहाँ पे भी शो करने लगता है सेम बट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसे चेंज भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार जो डॉक्यूमेंट पे नाम दिखाना चाहते हैं तीसरी चीज आ जाती है आपकी मेलिंग नेम और चौथे स्टेप पे आते हैं तो अब आपको यहाँ ध्यान देना होता है कि आप यहाँ क्या पढ़ाएंगे एड्रेस अब आप एड्रेस की बात कर लें तो एड्रेस में आपको क्या करना होगा एड्रेस में आपका एड्रेस नहीं चाहिए चूंकि इस कंपनी की बात हो रही है इसलिए कंपनी का एड्रेस चाहिए और आपकी कंपनी किस लोकेशन पे है वहां का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है तो उस एड्रेस को आप यहां मेंशन कर देते हैं जैसे हाउस नंबर है या बिल्डिंग नंबर है या फिर मोहल्ले का नाम है गली का नाम है फिर आपका डिस्ट्रिक्ट है ये सारी चीज़ें मेंशन करके हम वहाँ रख देते हैं ये पता आपके डॉक्यूमेंट पे भी आता है इसलिए वहाँ तक एग्जैक्ट आपकी पार्टियाँ आ पाएँ लोग आपसे मिल पाएँ इसलिए उस नाम एड्रेस को इतनी ईजी तरीके से हम वहाँ मैंसन कर देते हैं अगले में एड्रेस देने के बाद बात आती है कि आप किस कंट्री में कंट्री पर आते ही आपको कंट्री लिखनी नहीं है बाय डिफॉल्ट आपको किसी एक देश का नाम वहां पे मिल सकता है बट अगर आप उस देश के रहने वाले नहीं हैं तो आपको क्या करना होगा लिस्ट से चुनाव करना होता है तो आपके सॉफ्टवेयर में राइट हैंड साइड में लिस्ट मिलेगी उस लिस्ट में आपको वो नाम दिखेंगे और उस नाम को आप जाकर वहां सेलेक्ट कर लेते हैं इतना करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इंटर करते हैं स्टेप आपका अगला होता है कि आप यहां पे डालिए स्टेट देश के अंदर किस राज्य के रहने वाले आप हैं यानी आपकी कंपनी किस राज्य में स्थित है तो ऐसे में आप अपनी कंपनी का यानी उसका नाम जो भी जहां पे जिस राज्य में है वो नाम यहाँ पे लिखते हैं बट जैसे ही आप पहला अक्षर दबाते हैं सपोज आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप यू दबाते हैं तो आपको लिस्ट में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड यानी यू से आने वाले जो भी स्टेट हैं वो दिखाई देने लगते हैं तो आप लिस्ट से आसानी से जाके उसका सिलेक्शन कर लेंगे अगली चीज़ आती है स्टेट के बाद कि आपको फ़ोन नंबर देना होता है फ़ोन नंबर फ़ोन नंबर आपकी कंपनी का चाहिए आपके घर का हो वो नहीं देंगे जो भी नंबर आप इस्तेमाल करते हो अपनी कंपनी में वही नंबर आपको यहां मेंशन करना होता है जनरली आज के समय में बेसिक फ़ोन सब है नहीं मोबाइल यूज़ करते हैं बट जो मोबाइल का नंबर आप यहाँ देना चाहते हैं वो इसमें नहीं देंगे ये फ़ोन नंबर आपको छोड़ देना है अगर नहीं है तो फ़ोन नंबर को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं अगले स्टेप में आते हैं तो अब आप यहाँ कंपनी में यूज़ होने वाले मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं मोबाइल नंबर आपको कैसे लिखना होता है ये आपको पता है आगे वाली फील्ड में आप भर देते हैं क्लियर यहाँ तक हो गया होगा सभी का अगली चीज़ आती है यदि आपकी कंपनी में आपने बनवा रखा है वेबसाइट तो आप वेबसाइट भी यूज़ करते हैं वेबसाइट का एड्रेस कैसे लिखा जाता है आपको पता होगा डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आगे डोमेन नेम डॉट कॉम ऐसे आपको वहां पूरा कंप्लीट मेंशन करना होता है जिससे दुनिया में कहीं भी कोई भी आपकी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकता है अगली चीज़ आती है मेंटेन की अब जो अगली चीज़ मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन अब क्लियर कर दिया गया हटा दिया गया मेंटेन क्या है मेंटेन इट मीन्स हमारी कंपनी का नेचर क्या रहेगा नेचर तीन तरीके से देखा जाएगा पहला क्या होता है कि कंपनी आप अकाउंट्स के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर आप कंपनी का इस्तेमाल इन्वेंट्री के लिए करना चाहते हो या फिर आप इन्वेंट्री और अकाउंट्स दोनों के लिए करना चाहते हो तीन ऑप्शन इसमें आते हैं पहले के वर्जन्स में तीन वर्जन तीन ऑप्शंस आते थे पहला जिनको सिर्फ अकाउंट्स करना था वो अकाउंट्स ओनली ऑप्शन लेते थे दूसरा जिनको सिर्फ इन्वेंट्री का काम था वो लोग सिर्फ इन्वेंट्री का ऑप्शन लेते थे और जिनको दोनों से रिलेटेड काम करना होता था कंपनी में तो वो अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री का ऑप्शन लेते थे बट जनरली कॉमन क्या हुआ कि अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री सभी लोग कॉमन हो गए तो ऐसे में अब अगले वर्जन जो हमारे आए उनमें ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया गया कि अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री कंफर्म हो गया आपको सो मेंटेन अब आपको ऑप्शन नहीं चूज करना है यहाँ अगली चीज जो आती है हमारी वो आती है डिसाइड करने की कि आपकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि भारत का फाइनेंशियल ईयर एक अप्रैल से 31 मार्च तक होता है लेकिन यहां पे आपको जो कंपनी क्रिएशन स्क्रीन में फील्ड दी जा रही है यहाँ पे 31 मार्च का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ये फील्ड है इस फील्ड में सिर्फ इतनी जानकारी हमें भरनी है कि एक अप्रैल ये आपका फिक्स रहेगा जिस वर्ष का डेटा आप बनाना चाहते हैं अपनी कंपनी के लिए सिर्फ उस वर्ष को आपको लिखना होता है जैसे मान लेते हैं 2019 का आपको करना है तो 2019 का और कोई भी काम आपको यहां नहीं करना होता जिस वर्ष का जिस ईयर का आपको डेटा भरना है अगली चीज आ जाती है आपकी कि फाइनेंशियल ईयर के बाद आप आ जाते हैं बुक बिगनिंग फ्रॉम एक अप्रैल 2019 में हम अपनी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर दिखा रहे हैं बट हमारी कंपनी कि किताबें कब से लेखा जोखा रखी गई यानी कब से हमने लिखना स्टार्ट किया है तो वो डेट यहाँ लिखी जाती है सपोज हमने पाँच मई 2019 से काम करना शुरू किया क्लियर हो गया तो ये कहलाता है हमारा books beginning option so books beginning में आपको ये इंक्लूड करना है और इंक्लूड करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ क्या करना होता है कि टैली में आपको एक व्यवस्था ये भी दी गई कि आपके डेटाज इम्पॉर्टेंट हैं कोई फेरबदल ना कर पाए ऐसे में आपको पासवर्ड की भी सुविधा दी गई वहाँ पे आप पासवर्ड मेंशन कर सकते हो और जब भी टैली आपका दोबारा ओपन होगा तो उस कंपनी को ओपन करने के लिए जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा और जो करेक्ट पासवर्ड डालेगा वही उसमें कार्य कर सकता है टैली पासवर्ड देने के बाद आती है बात use security control use security control का इस्तेमाल होता है यूजर्स का डिसीजन लेने का कितने यूजर रहेंगे जो इस कंपनी को इस्तेमाल करेंगे यानी इस कंपनी में काम करने के लिए जितने लोगों का नाम आप डिसाइड करना चाहते हैं उतने लोगों का अपनी कंपनी के मेंबर्स में से नाम दे सकते हैं और उनका पासवर्ड भी दे सकते हैं पास करने के लिए अगली चीज आती है base currency information base currency information में आकर हमें करेंसी से रिलेटेड सूचनाएं लिखी होती हैं जिनको देखना होता है और उनमें कहीं भी तब्दीली नहीं करनी है आपको इंटर करते हुए आप आगे बढ़ते हैं और लास्ट में आपका काम होता है जब आपसे पूछा जाता है एक्सेप्ट यस और नो आपने अभी स्टार्ट किया डायरेक्टरी से और आप इंडाय बेस करेंसी इंफॉर्मेशन तक इस बीच में कोई इंफॉर्मेशन यदि आपकी मिस हो जाती है इनकरेक्ट हो जाती है तो आपको बदलने के भी चांसेस अभी हैं यहाँ आने पर लास्ट में टेरी द्वारा पूछे जाने पर आप यन दबाते हैं जिससे पुनः आप स्टार्टिंग में जाएंगे स्टेप बाय स्टेप आप आ सकते हैं फिर यहीं तक बीच में जहां भी करेक्ट करना वो आप करेक्ट कर लेंगे यदि आपको लगता है कि पूरे डेटा जो आपने भरे हैं वो करेक्ट हैं तो आप सिर्फ वाई दबा देते हैं या फिर इंटर की को प्रेस करते हैं और आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है तो आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कंपनी क्रिएशन से आगे की बातें करने के लिए धन्यवाद